أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسجد الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة آه، الله أن أمور مسلمين ان من قسوة الدين المسلم جيد فاتن الخير كون مغبادية الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى قوديا يا ميكواد قومي har kullum da ikon sai da yardarsa wato زونا وانا a wannan markaz namu inda muka saba gabatar da wannan shiri na karɓar tambayoyi ga 'yan uwa musulmi alhamdulillah allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya sa mu dace da ainihin karanta amsa da ba da ta daidai wa daidai bisa ga shari'a ya kare mu daga yin kuskure inda muka yi kuskure kuma allah muke roƙo shi yahe mana ko da mu ba mu gane kuskuren ba Allah ya sa wani ɗan uwa daga cikin masu sauraron mu su gane kuskuren mu su turo mana bidiyo kin da muka kuskure domin mu samu mu gyara addinin musulunci ba namu bane na Allah ne subhanahu wataala duk kokarin da muke yi domin Allah shi biya mana kenan mu bayan Allah ne masu kuskure har kullum cikin kurakuran muke gyara muke neman mu gyara har kullum don haka mun ba da dama insha Allah duk wanda ya ga kuskuren mu ya tuba mana kuskuren mu bidiyo kin da ya saurara ya nuna mana ga inda adda gyara mu gyara wannan shine cikin tsanaki da ladabi da kuma ainihin wato nuna ɗan'uwantaka na addinin musulunci wannan shine insha Allah yau insha Allah ina tare da dan uwa malam Salih Salih Mahmud wanda dama sanannen abane a nan garin Tawa wa'anda suka ainihin saba saurare irin wannan shiri na karɓar tambayi na addinin musulunci musamman a gidajen radiyo guda biyu a gidan radiyo tambara da muke da hili guda biyu na amsa tambayi na addinin musulunci irin wannan lokacin muna gabatar da amsa tambayi tare da wannan ba Allah malam salih yake kokarin karanta min tambayi ina kokarin fassarawa ko kuma ba da amsa haka a gidan radiyo rahama muna da lokaci guda da muke karɓar tambayi irin wannan a kamar irin da muka saba haka din shi yake karanto tambayi kuma insha Allah muna ba da amsa tambayi gurgudan fahimta to insha Allah za ku ji kamar yadda muka saba shi yake zai ci gaba da karanto tambayoyin da ke akwai a insha Allah mu samu mu ba da amsa gurgudan abin da Allah ya kaddara ba da amsa su a kullum Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sa mai daidai amin amin a malam salihu insha Allah in Allah ya sa ka shirya ka fara mana tambaya tambayoyin da ke gabanka insha Allah Allah shi sa mai daidai alhamdulillah rabbil alamin baya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kai wannan lokaci bayan insha Allah shahin malami ya gabatar da nasihohi kala-kala haka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu a ɗan uwa yake tambaya ya ce yake da zaune da mata ai eh wannan mata take tambaya ita ce ke tambaya ta ce take zaune da mijinta a duk lokacin da suka samu matsala su da mijinta ya hasala ya ce kwashe kayanki idan ta kuma kwashe kayanta ta ɗora zama cikin gidansu sai lokacin da ya huce sai kuma ya isa a dawo da wannan mata aka yi wannan so ɗaya aka koma aka yi wannan kuma so biyu aka koma aka yi wannan so uku duk lokacin da wasu masu ya ce kwashi kayan ta har so uku sai iya huce sai kuma ya dawo da ita shi ne take tambaya ta ce a karmakullah wai wannan daga cikin shari'a ta idan wannan yana mata haka nan zai shahi amuransu ko kuma a akwai wani bayani wanda shari'a ta tare إن akan wannan abin shi take neman bayani insha Allah سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني فقول قولي أبين لي كما تم أورطا سني أوري بأبو ما صابني وتكرأ لك أوري أبو ما صابني abin suwa. wato duk mutumin da zama wannan aikin shi ne ya ce ma matarsa kwashe kayanki kuma ta kwashe kayanta ta ta gidansu sai lokacin da kuma ya huce ya dawo da ita to a gaskiya abu na farko babban sakaci an same shi bangaren iyayenta ita mata. ta yaya saboda allah ya lokacin da ya nemi yarinyar nan aurenta ba haka ne kawai ba kuka ɗauka kuka kai masa ita shi kenan kawai ya zo ya nemi aurenta ya ga waliyanta an yi sadaki an yi siga an yi komai ga shaidu an tabbatar da an kulla aure tsakaninsu da ita ta zama matarsa ya zama mishinta wannan dama ta halitta mata hatta aka tattara ta aka kai ta gidan shi to shi ne saboda Allah har wata husuma ta samu tsakanin shi da ita mhm. har ya kai ce ta kwashe kayanta ta kuma kwashe kayan nata ta dawo a gidansu a gidanku ko iyayenta ku sa mata ido ba za ku tambaye ba kun tattaro kayan da ta kawo gida sai ku tambaye shi ya aka mhm. ku tambaye ta inda ce shi ce in kwashe ki kayana mm. sai ku sa kiran shi ɗanku ne wani ya aka yi wacce ta kwashi ke kaya ta zo me faru ne dole sai ya yi magana gaskiya kwashe kayanki je gidanku ta takuna bai zamo ainihin sakin aure ba wanda shi karara a bayyane amma kina ya ce ta sakin aure da zana an buɗe shi akwai saki a cikinsa sai a tambashi me kake ne ka ce ta kwashe kayanta nan dole fitar manufarsa da hito dole sai ya fitar da manufarsa ta cewa ta kwashe kayanta ta gidansu in ma ya ce na sake ta in ma ya ce ga wata manufa ne ta dame ni ne ko kuma a abin ta ishe ni duk da wannan har yanzu bai lafazin saki ba to amma kuma ba zai bari a ce a bar shi ba haka kawai ya zama kullum in ta ya ce mata kwashe kayanta idan ta kwashe kayanta ta komo gida in ya huce kuma a maida ta to wannan fa yana sa aure ya kare ɗan uwan musulmi aure ba abin wasa ba ne na farko dai kun yi sakaci iyayen wannan matar ku ne waliyanta a tambayi shi me kake nuhi dole a taka mai birki in ma shi ce ya saki ta ko ya ce ga abin da yake nuhi sai a hukunta masa bisa ga abin da yake nuhi in ma saki in ma ainihin wato sabanin saki ya yi daya ya yi bi har ya uku to da yake yanzu an riga an yi uku din haka har su uku iyayen kuna kwasa kuna kai mai ita bayan ta kwashe ke kayanta ya huce kuma a tattara a kai mai mata to shi ke ne yanzu abinda za a tambaye shi a binciki halin shi shin ɗabi'a shi ce in ya zama ɗabi'a shi ce ce ma mata kwashe kayan ki kuma in ta kwashe kayan zaman ya sake ta ne idan aka bincika ya taba aure akwai matar da ta mai ma haka daga kwashe kayan kayanki shine zama rabuwa to in haka ta taɓa afkuwa ga wata mata kafu wannan ita sai a yi mai wannan hukunci alkali zai sa kira a yi mai irin wannan hukuncin a gudanar da bincike ya taɓa wata mata haka ya ce ta kwashe kayanta kuma sai zama saki ne to ita kuma wannan ma sai ya zama in ya ci mata kwashe kayan tana kwashe har su uku ana samu haka kenan sai in a tabbatar mai da cewa auren ku ya kare. Mm, saboda in dai ɗabi'a ci ta haka kwashe kayan ki shi an fassa da cewa ya sake ta to babu shakka aure ya ƙare inda mal amalu bin niyyat eh ba za a zartar mai hukunci ba sai a zahirin an tambaye shi harko? me kake nuhi iya ce ya sake ta su ce ba saki yake nuhi ba ya kawo na kwalo-kwalo sai a yi mai hukunci da zahiri ba ta suku ba hmm. amma in ya zama haka an kai ɗaya an kai biyu an kai uku to a sa bincike shin bai taɓa mata mata haka ba ya ce mata kwashe kayan ta su kuma ya zama shi ne saki hmm. in haka ne to ya tabbata auren nasu gaba da ya ƙare? Hmm. amma wannan sai da bincike na alƙali hukunci na a wajensa ba a wajen mu ba mu malaman fatawa muke badawa amma zartas da hukunci aiwatar da hukunci yana wajen alkali saboda shi hukuma ce ta musulunci ana fahimta Allah ya sa mu gane kuma Allah ya suwa, su amma iyaye ku shiga titin ku irin nan ko gobe in ta samu bai yi wani kuɗi kudu ko ku ba ku bara ta haka a ce karshe ya zama irin wannan Allah ya sa gane na'am